¿Qué es la ilustración? Esta es la pregunta que un párroco de Berlín formuló en 1783 en una revista y la respuesta más famosa fue la que dio el filósofo Immanuel Kant. La respuesta de Kant fue que la ilustración era el triunfo de la razón, la salida de la razón de la inmadurez, el, atrévete a, saber. Esta idea de la ilustración como triunfo de la razón ha tenido su equivalente en, los estudios de historia de la ciencia. la ilustración ha sido concebida como el desarrollo, el despliegue de la razón en varios terrenos. Por un lado, el desarrollo del newtonianismo, el desarrollo de la obra de Newton en dos aspectos, la parte matemática, astronómica, por un lado, y la parte eh, relacionada con la experimentación, lo que a veces eh, se ha denominado la difusión del newtonianismo y la transformación de las ideas de Newton en el, sentido común de, las ciencias físicas. Por otro lado, eh, ese triunfo de la razón eh, se ha visto también en otras áreas, como la, química, como eh, un proceso de una revolución científica retardada. La química, eh, la botánica, también la medicina, según este punto de vista, alcanzaron esa madurez de la que hablaba Kant a través de un proceso de una revolución retardada, diferida, respecto a la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que se daría sobre todo en las ciencias físico-matemáticas, y que en, química se produciría en un periodo posterior a lo largo del siglo XVIII y sobre todo a partir de esta figura de la obra eh, de, Antoine Lavoisier y de ese eh, triunfo del uso de la balanza y del principio de conservación de, la masa. en botánica, el equivalente a esta revolución retardada sería la obra de Linneo y su eh, sistematización de, la botánica y de la terminología eh, de la botánica en general. Eh, en medicina, la revolución se produciría a finales del siglo XVIII, principios del, siglo XIX, a través de un proceso de una larga crisis del, galenismo que concluiría a finales del siglo XVIII. En estas, estas imágenes de, de, la ilustración como el progresivo triunfo de, de la razón eh, han sido cuestionadas en, en las últimas décadas por los estudios de historia de la ciencia y han aparecido nuevas visiones, en parte inspiradas por un replanteamiento de, la ilustración por parte de autores como por ejemplo eh, la Escuela de Frankfurt, los filósofos de la Escuela de Frankfurt que repensaron de una forma mucho más eh, crítica lo que era el legado de la Ilustración. Introdujeron esta idea de razón, el triunfo de la razón instrumental o eh, la, obra de, de Jürgen Habermas, que eh, introdujo eh, el concepto de, esfera pública, la, idea de que la ilustración había sido el momento del desarrollo de la esfera pública, ese espacio de debate, de discusión, en el cual se establecía un espacio nuevo eh, caracterizado por los salones, eh, la prensa periódica, un espacio de debate y discusión pública. Eh, estas ideas han sido recogidas a través de diversos estudios de, historia de la ciencia que han dado protagonismo a estos espacios de, donde se desarrolla la esfera pública en el siglo XVIII, a los salones, donde hubo una gran cantidad de experimentos eh, científicos, de experimentos públicos y también a sociedades científicas eh, en, las cuales se desarrollaron eh, experimentos que atraían una gran cantidad de públicos. La ciencia de la ilustración se desarrollaría fundamentalmente en este espacio nuevo, este espacio de, la esfera pública. además de esta cuestión, los estudios han mostrado otra serie de aspectos relacionados con la ilustración. Uno de ellos es el discurso sobre la utilidad pública de los saberes y el otro la relación de este tipo de experimentos con otros aspectos relacionados con eh, la sociabilidad y, la diversión pública. Esta serie de elementos son los que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo dedicado a la ilustración. Veremos cómo se desarrolló la eh, actividad eh, científica dentro de esos espacio de la esfera pública, a través de mm, varios personajes y a través de algunos de los experimentos más famosos que se desarrollaron en, esos años. Y finalizaremos con una revisión, una discusión del legado de la ilustración a partir de estos nuevos estudios que acabamos de comentar.